Des de Citar Green, amb el nostre compromís per al planeta i amb la idea de fer un món millor per tots, hem iniciat una campanya de recuperació de la flora del Llobregat. I a continuació us ensenyarem com anem a fer-ho. Atents! Fukuoka és un mètode de cultiu totalment natural. No és necessari aiolar la terra, regar-la periòdicament, utilitzar pesticides o treure males herbes. Aquest mètode intenta aprofitar tots els recursos de la naturalesa el més eficientment possible per fer les boles Lendodango utilitzarem 5 parts d'argila seca, 3 parts de compost natural, terra, una part de llavors, pebre i aigua. Només s'ha de barrejar tot bé, fer boletes i deixar-les assecar. Però amb això no farem moltes, així que perquè tot es barregi bé, primer posarem l'argila seca a la formigorera, després les llavors. El compost que utilitzarem és totalment natural. En Jordi porta 3 anys reciclant tota la matèria orgànica que genera amb l'ajuda d'un exèrcit silenciós però efectiu. Per últim, terra, pebre i aigua suficient perquè tot es barregi bé ha de quedar una pasta maleable, més o menys com aquesta. En els nostres concerts repartirem boletes entre els assistents perquè les utilitzen a la seva part del riu, per regalar-se-les a un amic o per cultivar-les en un test a casa, ajudant-nos a construir un món més verd. Al final de la campanya organitzarem una plantada d'arbres en el Prat del Llobregat, on podreu utilitzar les vostres boles Nendo Dango i gaudir de música en directe. Uneix-te a nosaltres i participa!